kaset z tych tekstów przeszło redakcję e, właśnie Arka. E, oprócz współpracy z Instytutem ISESA, e, Arek współpracował też m.in. z Forum Obywatelskiego Rozwoju, jest jednym ze współautorów raportu o wyzwaniach kolejnych 25 lat polskiej transformacji. Jest także stypendystą Summer Mises, Mises Fellowship Ludwig von Mises Institute E, w Alabamie, w Stanach Zjednoczonych i tam okazało się, że jest także najlepszym szachistą spośród austriackich ekonomistów i wielu amatorów szachu spośród e, ekonomistów austriackich przekonało się, że jednak między zaangażowanym amatorem a profesjonalistą szachowym są spore różnice. E, oprócz tego Arek jest także laureatem Vernon Smith Prize wyznawanych przez z kolei lichtensztańską instytucję e, propagującą ekonomię austriacką. Oprócz tego jest także licencjonowanym w doradcą inwestycyjnym i komentatorem e, tego, co dzieje się na różnych rynkach inwestycyjnych, przede wszystkim na rynku e, metali szlachetnych, a oprócz tych wszystkich działalności jest także fotografem, który zdecydowanie E, ceni sobie zdjęcia czarno-białe na kliszy, a nie jakieś e, z aparatu cyfrowego. E, I te zdjęcia robi czasami w różnych dziwnych miejscach, jak takie nieuznawane przez nikogo mikropaństwa, jak Górski Karabach czy Abchazja, a nie jakieś tam Katalonii, gdzie byli wszyscy. Pomimo tych różnych aktywności udało mu się zakończyć pracę doktorską, czego wielu nie podobało. Y, I na podstawie tej pracy doktorskiej powstała właśnie książka Efekt Cantillona. Można no stąd powiedzmy, y, o co z tym Cantillonem chodzi, kto lub co to, bo jak to się googluje, to może też skoczyć pewien belgijski browar. No. Dobrze, to na początku chciałbym tylko przywitać tutaj wszystkich, podziękować za przybycie podziękować organizatorom, także Tobie Mateuszu, że znalazłeś czas poprowadzić to spotkanie i za to bardzo miłe wprowadzenie. Y, przechodząc do sylwetki Richarda Cantillona, <clears throat> jest to na pewno fascynująca postać, aczkolwiek nie mamy o nim zbyt dużo informacji. Jest tutaj taka osoba owiana super tajemnicą, bo nie wiemy dokładnie, w którym roku się urodził, na temat jego dzieciństwa czy młodości też mamy niewiele informacji. Prawdopodobnie w latach 80. XVII wieku przyszedł na świat w rodzinie irlandzkiej. Później nie wiemy, co się z nim działo. Wyemigrował do Francji, tam e, zdobył lokalne obywatelstwo, został bankierem i musiał, musiał dorobić się niezłej, niezłej pozycji bo yy, no, zdaje się, że yy, John Rowe, który tworzył system, <clears throat> poczuł się zagrożony tutaj zasugerował Pentigonowi, yy, aby wyemigrował z Francji. Ten jednak nie chciał, nie chciał wyjeżdżać, więc zaproponował, że będzie współpracował z Johnem Lowem. Więc przez chwilę trwała taka współpraca. Kantion jednak przewidział upadek systemu Johna Lowa, tutaj y, dzięki tym, tym, tym, tym spekulacjom, dzięki temu przewidywaniu y, dorobił się też niezłej fortuny, ale musiał, musiał po pewnym czasie jednak z Francji, z Francji wyjechać. Y, no nie wszystkim się to, to podobało, że, że, że dorobił się takich znacznych, znacznych pieniędzy na, na krótkiej sprzedaży akcji. Yy, Później w latach, też do końca nie znam roku, prawdopodobnie w latach 30. XVIII wieku właśnie napisał mm, swoje y, opus magnum, czyli tutaj ogólne rozważania na temat y, y, naturalnych praw handlu. Tak? I być może napisał coś jeszcze, ale o tym, o tym nie wiemy, bo jego dom i, i jego cała biblioteka została strzawiona w pożarze, y, w którym też umarł właśnie Richard Cantillon y, w 1734. I to też jest taka, taka ciekawostka, y, bo prawdopodobnie, to znaczy na początku przypuszczano, że tutaj Cantillon po prostu zasnął ze świeczką w ręku nad książką, ale okazało się, że został obrabowany przez swojego wydalonego służącego i później zamordowany, yy, który to zniecił pożar dla zatarcia śladów. Więc jest to prawdopodobnie też jeden czy jedyny ekonomista yy, zamordowany na tle zabunkowym przez swojego służącego. Więc, yy, więc jest to dosyć, dosyć ciekawa postać, tak? bo finansista, bankier, bardzo bogata postać, która miał kilka rezydencji i w Londynie, i, i w Paryżu, i też e, du, dużo czasu spędziła e, w Holandii, tak, w różnych, w różnych miastach Europy. E, ale także ekonomista właśnie i przez niektórych ta jego książka jest uważana właściwie za pierwszy traktat ekonomiczny, tak? czyli mm, powszechnie uważa się Adama Smitha za mm, ojca ekonomii, natomiast są ekonomiści tutaj, czy y, Hayek, czy Schumpeter, którzy uważają, że ten tytuł właściwie, czy Jevons y, powinien należeć do Cantillonu, bo on już... Nawet teraz na chwilę, na przykład Marion Bartomanowski był dużo gorszym ekonomistą, tak? Cofnął ekonomię y, rozwoju względem tego, co, co, co właśnie Cantillon stworzył i niesłusznie te, te palmy też państwa bardziej znaczy nie wiem, czy, czy, czy bym aż, aż do takiego wniosku się posunął. Yy, na pewno, na pewno jest kilka aspektów, gdzie Kant ją górował, tak, tak myślę. Tutaj na pewno podkreślał rolę przedsiębiorczości. Yy, tutaj więcej pisał ten temat, na temat roli przedsiębiorcy czy funkcji przedsiębiorcy, tak jako kogoś, kto boryka się z, z niepewnością, czy yy, czy ma, ma niepewne, niepewne dochody. Tak? Y, Asimov z kolei tak trochę zrównywał kapitalistów z przedsiębiorcami, tak? więc na pewno pod tym względem y, tutaj y, Kantian górował. Yy, ale czy, czy, czy aż tak tutaj yy, czy Smith tak ewidentnie, czy Kantian tak ewidentnie górował nad Smithem, to, to nie wiem właśnie też jest wiele kontrowersji, na ile tutaj i rzeczywiście, tak jak niektórzy twierdzą, był przekusorem tej subiektywistycznej teorii wartości, a na ile jednak, tak jak inni klasycy, tak jak Smith, jednak uważał, że jest coś takiego jak wartość wewnętrzna, czy, czy, czy y, kosztowa teoria wartości. Tak? Więc tutaj Smith chyba, no być może jest tak po prostu, że Kant ją trochę Yy, za, za, za wcześnie tworzył, po prostu się, się nie wbił trochę w klimat, tak? Do, yy, tutaj to profesor Kwasiński właśnie mówi, że ta data 1776 jest, yy, jest magiczna, bo to jest też nie tylko wydanie Bogactwa Narodów Snifa, ale także tutaj wydanie książki na temat upadku Cesarstwa Rzymskiego tak, przez Gibona, tak? Zdaje się. I, no i deklaracja no, niepodległości, tak? Więc takie trzy, trzy wydarzenia wpisujące się tutaj w ten nut liberalny taki, tak? I być może po prostu te dzieło Cantillona nie y, zostało wydane z, za wcześnie, tak? I, I dlatego nie, nie, nie stało się tak popularne później jak, jak dzieło Smitha. Ale Smith zdaje się, że gdzieś tam wprost cytuje tak? Tak, to jest w ogóle też, też ciekawe, bo Smith bardzo niechętnie e, cytował innych, innych autorów, a Cantillon e, jemu się poszczęściło i, i widnieje przepis do niego, jako do, do jednego z nielicznych autorów, tak? więc e, no, musiał być tutaj musiał jakoś na tyle wpłynąć na Zimifa, że ten no, czuł się zobowiązany jednak dać do niego przykład, co nie było oczywiste w innym przypadku. I ta książka jest po prostu zdaje się, dostępna online w jakiejś bibliotece cyfrowej, Tak, tak, tak. tak. Jest, y, to jest wydanie jeszcze przedwojenne, tak, y, z 38. Jest y, tłumaczenie Kentiona po polsku, właśnie ogólne zastrzeżenie. I z tego traktatu całego, najbardziej znaną częścią, y, jest właśnie element, który opisuje tak zwany efekt Cantillona, czyli jak piszę w książce, y, efekt nazwany tak przez Marka Blauna, czyli historyka myśli ekonomicznej. Ta nazwa jest dość późna, xx wieczna, i Czym ten efekt Cantillona tytułowy jest? Mhm. No właśnie z tym efektem jest y, suchy kłopot, bo można go na różny sposób definiować. Tam właśnie Mario Barbo definiuje w ten sposób jako zróżnicowany wpływ zaszczytu pieniężnego y, determinowany przez charakter tego zaszczytu. Tak? Czyli, y, tutaj ja postanowiłem ten efekt Cantillona zdefiniować jako efekt dystrybucyjny wynikający z nierównomiernych zmian w podaży pieniądza. Gdzie te nierównomierne zmiany w podaży pieniądza z kolei definiuje jako zmiany w podaży pieniądza, które y, w różny sposób, zarówno w tym wymiarze ilościowym, jak i w tym wymiarze czasowym, dotykają różne podmioty gospodarcze. Tak? Czyli chodzi tu o to, że mm, to nie jest tak jak, jak w tym słynnym modelu helikoptera Miltona mm, y, Friedmana, który sobie przelatuje nad jakimś yy, osiedlem czy miasteczkiem i rzuca pieniądze w taki sposób, że saldo gotówkowe wszystkich osób, yy, gotówkowe się podwajają w tym samym czasie. W rzeczywistości nowy pieniądz wchodzi do gospodarki przez określone kanały. Tak? Część osób otrzymuje pieniądze wcześniej od innych, tak? Więc tutaj Yy, część osób ma ich salda gotówkowe są większe, a jeszcze ceny się nie zdążyły zmienić, tak? Więc ich realny dochód się, yy, się powiększy, tak? Oni tutaj będą yy, ponieważ ich salda dodatkowo się zwiększyły, to, to, też będą zwiększać swoje wydatki i to, to będzie wpływać na tutaj na zmiany w strukturze cen, tak? bo bardziej będą się zmieniać ceny tych dóbr, które będą kupowane przez tych szczęśliwców tak? Y, na początku tego y, schematycznego łańcucha monetarnego. Tak? Więc y, najpierw mamy zmiany w saldach pieniężnych, później mamy zmiany w strukturze wydatków, mamy zmiany w dochodzie, mamy zmiany w, C, w strukturze cen, no a z kolei tutaj przedsiębiorcy też będą odpowiadać na, na zmianę w strukturze cen, więc będzie też zachodzić zmiana w strukturze środowisk. Tak? Więc, yy, ale też inni autorzy, no, bo te zmiany mogą zachodzić też równocześnie, więc no niektórzy się skupiają na zmianach cenowych. Yy, można sobie zdefiniować, tu chyba nawet czasem też piszę o efekcie dystrybucyjno-cenowym tak, e, pewnie też można efekt dystrybucyjno-cenowy alokacyjny, e, e, jakoś tak to zdefiniować, tak. Więc, Czyli jeśli żyjemy w czasach Kantiona i jeszcze cały czas pieniądz jest kursowy, no to pieniądz zwykle powstaje przez to, że jest metal, który jest z ziemi, jest przebijany na monety, tak? I jakby Kantian mówi, że wtedy niektórzy zyskują, a inni tracą. Tak? Więc e, tego na przykład zyskiwaliby pracownicy kopalni. Tak? No tak? I to jakoś by się dalej przekładało, tak to był dystrybucyjny efekt? Czy, czy jak to po kolei już, już na tym mhm. przykładzie może być lepiej wytłumaczył? Y, tak, y, no nawet Kanti mam tu pisze, y, to, tu przytaczam ten obszerny cytat, właśnie mówi o zwiększaniu się ilości pieniędza, no, pieniędzy ze znajdujących się w państwie kopalni złota i srebra, tak? Więc na początku właściciele będą i pracownicy tych kopalni będą, będą mieć tutaj <clears throat> do nich trafi ten, ten nowy pieniądz, tak? Więc oni sobie jako pierwsi zwiększą te, te wydatki, tak? Więc będą więcej kupować, tu Kantina mówi, że będą w domach swoich spożywać więcej mięsa i wina lub piwa niż przed tym, przyzwyczają się do noszenia lepszych ubrań, cieńszej bielizny i tak dalej, tak? I później y, sprzedawcy tych dóbr, y, sprzedawcy mięsa, sprzedawcy tutaj piwa, ich, ich dochody też się zwiększą, więc ich, ich y, też zwiększą swoje wydatki, tak? Yy, no jeszcze jakby koniec końców będzie więcej gospodarstw budowanych tych dóbr, na które akurat wydają yy, pieniądze ci, ci właśnie pierwsi użytkownicy nowego pieniądza, tak? To byłby ten efekt alokacyjny. Rozumiem. Yy, znaczy, no masz rację, tak, że pierwsze osoby będą w lepszym położeniu, tak? bo będą mieć, ich salda gotówkowe będą większe, a ceny jeszcze się nie, nie zdążyły zmienić. Tak? Natomiast wraz z upływem czasu y, ceny będą się zmieniać y, i do niektórych osób te, te pieniądze trafią y, już później, tak jak część cen się, się zmieni, tak? więc ich, ich, ich sytuacja nie będzie aż taka dobra, tak? czy nawet będą ucierpieć. Tu, tu Kantiron zwraca uwagę, yy, on tu że część osób ucierpi na, yy, na tej drżożyźnie właśnie, tak? Yy, tu z kolei e, zwraca uwagę, że ucierpią właściciele ziemscy, tak? Bo ze względu na pewną sztywność no, niektórych cen, tak? Czy długoterminowe koncerty, dzierżawy, tak? Więc tutaj część osób, y, ich sytuacja, część osób będzie zyskiwać tak, na, na inflacji i część osób będzie, y, będzie na tym tracić. Tak? I o ile no, właśnie ekonomiści zwracają uwagę tutaj na um, dystrybucję od yy, wierzycieli do dłużników, czy od, yy, od kapitału, to ja chciałem pokazać, że ważna jest też ta dystrybucja od ostatnich, powiedzmy, odbiorców tych nowych pieniędzy do, do pierwszych odbiorców nowych pieniędzy. Tak? Czyli tu Kantią też zwraca uwagę, że osoby no, nie pracujące właśnie w tej branży wydobywczej czy Y, czy blisko niej, tak? Y, czy w sektorach ją obsługujących oni będą w gorszej sytuacji, gdyż ich dochód pozostanie bez zmian, tak? natomiast ceny do konsumpcyjny się zwiększą. Y, też zauważam, że Cardio coś tam um, tworzy na kształt teorii cyklu koniunkturalnego, że jeśli w danym państwie jest dużo tego kursu zadawane, to w końcu dobra w tym kraju produkowane będą droższe, przestaną się niekonkurencyjne względem dóbr zagranicznych i e, nastąpi wzrost importu e, zauważy, dopóki te, te, te, te przepływy wkrótce między krajami się jakoś e, nie wyrównają, więc tak byłby wtedy jakiś taki boom po tym, jak oni zaczęli te pieniądze wydawać i kryzys, kiedy pieniądze zaczynają wpływać za granicę i rośnie import. I dużą część swojej książki poświęca właśnie cyfrowi koniunkturalnemu, chociaż nie w taki teorii powiedzmy handlu zagranicznego, tylko bardziej w tradycji austriackiej teorii cyklu yy, koniunkturalnego. Yy, może opowiesz trochę o tym, jak według Ciebie to właśnie spojrzenie przez pryzmat efektu Cantillona tę te, te, te austriacką teorię można wzbogacić? Mhm. E, no ja tutaj po prostu bardziej zdezagregowałem mm, austriacką teorię kulturalnego, czyli bo Austriacy piszą e, o tym, że ekspansja kredytowa jest właśnie przyczyną cyklu mm, koniunkturalnego, także że banki zwiększają e, podaż kredytów, to obniża stopę procentową, to prowadzi do mm, tutaj błędnych e, inwestycji. Tak? Natomiast nie, nie piszą nic o tym, Y, właśnie w jaki sposób y, ta podaż kredytu jest zwiększana? Czy właściwie nie patrzą, y, jaki to jest kredyt, tak? Czy, czy też trochę miałem wrażenie, to jest bardzo holistyczne podejście, takie zagregowane, tak? Czyli tutaj szkoła świadka patrzy na podaż kredytu ogółem, tak? A przecież banki mogą udzielać różnego rodzaju y, kredytów, tak? To mogą być kredyty dla przedsiębiorców, ale mogą być także kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne, y, kredyty deweloperskie, tak? I wydaje mi się, że czy, czy banki mogą także, y, tu argumentuję, tworzyć depozyty nie tylko poprzez udzielanie kredytów, ale także poprzez kupowanie aktywów kupowanie na przykład obligacji skarbowych. Tak? I wydaje mi się, że, to, że warto też warto patrzeć właśnie mm, w taki sposób na, na, mm, na to, w jaki sposób podaż pieniądza, podaż kredytów wchodzi, jest wprowadzana do gospodarek. Tak? Na co konkretnie, w jaki sposób konkretnie ona jest wprowadzana do gospodarki. Tak? A to może właśnie dajmy jakiś przykład właśnie czym różni się y, cykl koniunkturalny, w którym jest bez taki ten klasyczny Hajakowski, Misesowski mm -hmm. rozpodaży pieniądza przez y, ekspansję kredytową, która idzie na potrzeby przedsiębiorców, a jak wygląda z kolei cykl koniunkturalny y, tworzony przez na przykład y, zakup papierów wartościowych, to będzie mhm. No właśnie ten klasyczny opis się skupia na kredytach dla przedsiębiorców ale jak sobie popatrzymy na dane, to właściwie to już y, nie jest y, prawdą, tak? To, to mogło być prawdą w czasach Hayeka, kiedy on o tym pisał, ale obecnie y, kredyty nie są przeznaczane mm, na cele, no nie są udzielane głównie przedsiębiorcom, tak, tutaj na zwiększanie zdolności wytwórczych, tylko dominującym tutaj składnikiem czy typem kredytu są kredyty hipoteczne. Tak, czyli można powiedzieć, że teraz dominującym motywem jest e, wygładzanie konsumpcji w czasie, tak? albo e, tu niektórzy mówią cele spekulacyjne, to znaczy zakup nieruchomości z myślą e, o późniejszej odsprzedaży tak, w przyszłości zysku. Więc tutaj takie kredyty hipoteczne, udzielanie kredytów hipotecznych będzie prowadzić do innych efektów. Pewnie najistotniejszy jest taki, że tutaj to prowadzi do powstania takiego mm, dynamizmu długu wśród gospodarstw domowych, tak? bo tutaj kredyt hipoteczny to jest zazwyczaj y, istotny element mm, y, zobowiązań dla gospodarstw domowych i myślę, że, że to, co obserwujemy obecnie, to znaczy takie wolne ożywienie gospodarcze, wolne tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, jedno z wolniejszych właściwie po, II wojnie światowej, może wynikać właśnie y, z tego, z tego no, nawisu długu, tak? czyli że wcześniej były udzielane kredyty hipoteczne dla gospodarstw domowych i one <clears throat> no, wciąż są w znaczny sposób y, zadłużone. Tak? A z kolei, tak jak tu pytałaś, y, obligacje skarbowe, no, no, no yy, jakby sprowadzanie pieniędzy tutaj przez, przez taki kanał będzie, yy, będzie wspierać oczywiście sektor, sektor publiczny, sektor rządowy. Tak? Więc yy, to może prowadzić do yy, efektów wypychania. Tak? To może jeszcze wytłumaczyć, w jaki sposób właśnie kupowanie obligacji przez banki też miałby wywołać Mhm. Tutaj pewnie mm, kluczem byłoby y, zrozumienie, że y, rynek kredytowy tak, to, to, to nie ogranicza się tylko do kredytów przyznawanych przez banki, tak, ale to jest coś y, szerszego i obejmuje też rynek tak naprawdę aktywów, tak, czy rynek akcji, rynek obligacji, tak, więc podobnie więc jeśli tutaj będą nabywane obligacje, no to ich ceny będą rosły, czyli ich rentowności będą spadały, bo tutaj istnieje taka odwrotna zależność. Yy, no więc jak, jak ceny też obligacji będą rosły, to inne aktywa będą stawały się względnie atrakcyjniejsze dla inwestorów, więc tak stopniowo, tutaj zgodnie z tym efektem, no, on się nazywa efekt, że bilansowania, zdaje się, portfela inwestycyjnego, tak stopniowo tutaj inwestorzy będą nabywać kolejne aktywa, tak i, i mm, te efekty będą się przenosić z jednego rynku aktywów na, na kolejny, tak więc y, stopy procentowe mm, spadną w całej, powiedzmy w całej gospodarce, co uruchomi ten klasyczny austriacki cykl. To może jeszcze tak, bo teraz wiele banków centralnych właśnie masowo kupuje aktywa, to nie przez banki komercyjne, tylko właśnie bezpośrednio przez banki centralne się dzieje. Fed przestał jakiś czas temu tak teraz kupować, to Europejski Bank Centralny dalej te, aktywa e, skupuje. E, jako to, to, to rodzaju efektów towarzyszących prowadzi. Mhm. finansowanie się, tak? finansowanie swoich wydatków, więc to pewnie jest pierwszy taki efekt. Tu jeszcze dochodzi ta kwestia, że yy, później zyski, powiedzmy, czy, czy, czy te płatności odsetkowe niejako yy, wracają do rządu tak, w postaci zysku. Yy, banku centralnego, który, który zawsze na koniec roku przekazywany do, do skarbu państwa. Tak? Więc mamy taki efekt fiskalny, mamy też efekt, e, efekt walutowy, to znaczy banki centralne kupując różne papiery wartościowe zwiększają tę podaż e, płynnych rezerw banków komercyjnych i banki komercyjne y, mogą kupować dzięki temu tutaj jest zagraniczne aktywa, tak, co, co, co osłabia krajową walutę. To jest taki efekt i to ma wspierać eksporterów. No i jest ten efekt, efekt majątkowy, że kupowanie aktywów będzie prowadzić do wzrostu cen tychże aktywów, tak, co, e, co sprawi, że te gospodarstwa domowe będą się czuć zamożniejsze i będą e, zwiększać swoje wydatki. Tak, więc, e, przy czym no właśnie banki centralne trochę e, one liczą na ten efekt bogactwa, tylko zapominają właśnie trochę o efekcie Cantillon, tak, że część osób, mm, powiedzmy ich, e, będzie zyskiwać na właśnie na wzroście cen aktywów, tak, ale część osób, y, do których te nowe pieniądze cofają później albo w ogóle, tak, mm, ich sytuacja się pogorszy i nawet nie będzie w stanie y, nabyć tychże aktywów, tak, więc y, myślę, że, że to jest no, kolejna kwestia, gdzie ten efekt Antiliona pokazuje tutaj pewne ograniczenia polityki pieniężnej. Y, to może jeszcze mm, powiedzmy o kolejnym wątku, bo y, związany z tymi obligacjami, które mówiliśmy, mhm. twierdzi, że mm, generalnie sama emisja długu publicznego w współczesnym systemie finansowym jest e, proinflacyjna. E, że istnieje jakiś szczególny związek między emisją długu publicznego a kreacją pieniądza, chociaż tak w Polsce mamy na przykład zakaz pokrywania deficytu budżetowego Narodowego Banku Polskiego. Mógłbyś wyjaśnić, dlaczego taką tezę stawiasz? Mhm. To znaczy, no oczywiście to, to jest, yy, istnieje taki zakaz, tak, czyli zakaz takiej bezpośredniej monetyzacji, tak, tylko to no, zachodzi yy, sposób posiedli, tak? No bo te, te obligacje są nabywane przez banki komercyjne, a później, yy, a później bank centralny je, je nabywa od banków komercyjnych. Tak? Więc yy, po prostu jest dodany taki, taki no, tak? ale, yy, ale w tym obecnym systemie monetarnym właśnie yy, emisja długu tak, tutaj argumentuje jest inflasogenna, czyli to nie jest przy się serwugu, ta, taka jaka byłaby e, bez, e, bez bankowości centralnej czy bez e, systemów rezerw gdzie po prostu następowałby transfer siły nabywczej tutaj od podatników do rządu, tylko właśnie prowadzi jednak do wzrostu podaży pieniądza. I mówi, że efekt Kartiana pozwala też rozumieć właśnie dlaczego rządy wolą finansować się długiem, a nie podatkami. W pewnym, w pewnym sensie tak, no bo podatki yy, podatki tutaj <clears throat> yy, i wzrost podaży pieniądza tak, może yy, Wspiera, wspiera dłużników, tak, y, a rząd jest jednym z największych dłużników gospodarstw. Tak. Może obniżyć stopę procentową y, i stworzyć takie wrażenie ogólnego boomu gospodarczego. Y, czy może też <clears throat> czy też negatywne skutki, to też jest dosyć istotne, tak, na no negatywne skutki właśnie inflacji monetarnej są otoczone e, w czasie, tak? Tutaj widać trochę, trochę mam wrażenie, że, że może istnieć taka analogia do, do mitu zbitej szyby, także e, no, widzimy tutaj e, widzimy tych pierwszych odbiorców nowych pieniędzy, także ich sytuacja się poprawiła dzięki inflacji, <clears throat> natomiast no, nie widzimy że część osób nie mogła zrealizować swojego popytu ze względu na, na wzrost cen. Tak więc, y, na, no, na, natomiast w przypadku podatków yy, te, ta nieprzyjemna część jest na samym początku, bo, bo, bo, bo nie lubi podatków, jest trudny proces legislacyjny. Poza tym stopa procentowa może właściwie wzrosnąć w wyniku opodatkowania, a więc yy, no wydaje mi się, że dużo, że rządy będą nam preferują właśnie, będą preferować yy, inflację monetarną nad, nad podatki, tak? Też ze względu na bardziej redystrybucyjny charakter yy, inflacji, tak? Właśnie ze względu tutaj na ten na Pantheona, na pewną redystrybucję dochodu. Tak. Y, podatki oczywiście też zachodzi jakaś redystrybucja, tak, ale y, być może nie, nie aż taka i nie, a jeśli nawet to nas bardziej, bardziej widoczna czy bardziej zrozumiała dla y, gospodarstw domowych, dla podatników. Tak. Natomiast skutki inflacji są Y, no nie są tak y, zrozumiałe i, i trudno je przypisać właściwie y, tutaj rządowi, tak, bo, bo to jest odpowiedź, właściwie odpowiedź systemu cen czy, czy mechanizmu cenowego tutaj na zmiany w podaży pieniądza. Tak, wydaje mi się, że z tych powodów właśnie rządy mogą uciekać się czasem do inflacji i narzędnego podatku. Y, Jedną z ważniejszych różnic, jakie zaszły w systemie pieniężnym od czasów Kantiona jest to, że nie mamy jednej wspólnej waluty w całym cywilizowanym świecie, złota, y, no, tylko mamy całą mozaikę walut y, dekretowych, narodowych, no, ale też są jakieś dziwnie są powiązane, tak? bo mamy niby Narodowy Bank Polski, który jednak z kolei kupuje regularnie dewizy wydawane w dolarach, w euro, w franku szwajcarskim, w koronie norweskiej, czy, czy tam jeszcze. Jakby, czy, czy, czy jak w tym przypadku e, powinna wyglądać e, analiza e, wzrostu podaży pieniądza właśnie takich walut rezerwowych, jako na przykład jest ten dolar amerykański, taki, efektami z wzrostu dolara y, dzisiaj. Mhm. No, e, o tym piszemy w dziewiątym rozdziale, on jest właśnie poświęcony międzynarodowym, międzynarodowemu efektowi Cantillona. E, I wydaje mi się że ten aspekt też dosyć ważny, trochę pomijany też przez szkołę azjatycką, tak? bo ten e, tradycyjna teoria mm, cyklu koniunkturalnego dotyczy gospodarki zamkniętej. Tak? Yy, więc no, wydaje mi się, to też może być jakaś wartość <clears throat> dodana, tak? zwłaszcza, zwłaszcza obecnie, gdzie, gdzie tak naprawdę jest może z wyjątkiem Korei Północnej, tak mamy jedną yy, globalną yy, tutaj strukturę produkcji, tak? Więc w gospodarzu pieniądza e, zachodzący zwłaszcza w takim poważnym czy znaczącym centrum finansowym jak e, Stany Zjednoczone, no wydaje mi się, że to będzie prowadzić do, e, do istotnych zmian na całej tej globalnej strukturze produkcji i, i na całym świecie, tak? Ja tutaj piszę o E, właśnie kilku takich kanałach, o kanale handlowym, e, czy właśnie tym kanale globalnej struktury produkcji, gdzie po prostu wzrost podaży pieniądza w Stanach Zjednoczonych będzie różnie oddziaływał na różne kraje, bo różne kraje specjalizują się tutaj w produkcji innych dóbr, e, więc ten kanał handlowy będzie inaczej tutaj wpływał, ale też, to wydaje mi się dosyć ważny kanał kanał stopy procentowej czy kanał premii y, za ryzyko, tak? Gdzie na przykład różna polityka amerykańskiego banku centralnego i utrzymywanie stóp procentowych na, y, na niskim poziomie mm, no, no, będzie prowadzić do y, arbitrażu, czy, czy to będzie skłaniać stołów do inwestowane tutaj w krajach o, o wyższej stopie procentowej, tak więc ten kapitał będzie napływał do innych państw i to wydaje mi się, yy, czy inwestorzy będą tak w obliczu tych niskich stóp procentowych też będą skłonni podjąć, czy będą szukać, poszukiwać języka, tak, yy, aby uzyskać choć odrobinę wyższe oprocentowanie, tak, więc to wydaje mi się może czasem e, zagrażać stabilności makroekonomicznej czy stabilności finansowej tak? przez zwiększanie ryzyka. E, to trochę było widać tutaj właśnie przed kryzysem e, finansowym, tak, gdzie, gdzie tutaj luźna polityka Europejskiego Banku Centralnego z kolei tak, wspaniała do inwestycji tutaj w Europie Środkowej, w Europie Środkowo-Wschodniej. Tam kapitał napływał, tak, co, co się przyczyniło później do poważnych problemów, czy to na, na Litwie, w Łotwie, Estonii, tak, czy też w referendum z i cały, cały, że tak powiem, myk polega na tym, że jest to bardzo specyficzny środek pieniężny, tak? Bo, yy, jest to środek pieniężny używany do rozliczeń między bankami komercyjnymi, czy do rozliczeń między bankami komercyjnymi a bankiem centralnym, tak? On nie jest przeznaczany na zakup dóbr i usług, tak? Więc yy, no nie może jakby siłą rzeczy wygenerować inflacji, tak, czy przyczynić się do wzrostu, przynajmniej w taki bezpośredni sposób, tak, do wzrostu, do wzrostu cen. Tak, więc, yy, co zresztą też właśnie pokazuje, że warto analizować dokładnie w jaki sposób yy, wzrasta podaż pieniądza, tak, czy, czy, yy, czy, czy w bardziej zdezagregowany sposób analizować, tak, bo oczywiście widać wzrost tak, bazy monetarnej, tylko właśnie ze względu na ten wzrost rezerw, tak, ale konsumenci no, nie mają kont jakby w banku centralnym i nie mogą przeznaczać tych, tych, tych rezerw na zakup do usług, więc y, no, wydaje mi się, że to jest główna przyczyna, dlaczego y, luzowanie ilościowe nie, nie spowodowało inflacji. Czy, czy mają Państwo może jeszcze jakieś inne pytania? Tak? E, czy bank centralny swoją polityką pieniężną no, tak naprawdę nie, jest nie, zniekształcają obraz giełdy, to znaczy e, wpływ powiedzmy e, programu QE, e, czy ostatnio bank centralny Japonii, który nabywa tak naprawdę ETF-y giełdowe, czy to jest pytanie zniekształcania tak, obrazu, obrazu rynku dla, dla potencjalnego inwestora? Aha. Mhm. No to, to, to, to też bardzo dobre pytanie. No, no na pewno tutaj właśnie e, no jest pewne zniekształcenie rynku, tak? E, zwłaszcza chyba w przypadku banku w Japonii, tak? Bo bank, amerykański bank centralny, on się jednak ogranicza powiedzmy do obligacji skarbowych, obligacji hipotecznych, tak? Natomiast e, Bank Japonii tak bardziej liberalnie podchodzi do tego i kupuje także ETF-y, więc... Yy, ale to chyba Ty, Mateuszu, coś pisałeś na ten temat yy, więcej, tak? Czy też tylko na krótką blogową nutkę, a to chyba też bank szwajcarski już sporo akcji Apple'a ma, czy... A tak, tak, yy, właśnie, z bank. Więc y, jest jakaś politycznej kontroli tych spółek no, no, no, na razie, że na razie niewielka. Tak? Nie ma też pakietów kontrolnych. Tak. No, możliwości są nieograniczone w zasadzie finansowania, więc <laughs> ryzyko zawsze takie istnieje. Tak, ale no, niektórzy mówią, że właśnie Europejski Bank Centralny też będzie się wycofywał mm, niebawem z luzowania ilościowego, bo już mu brakuje obligacji do nabywania. Są, są takie głosy. Tak? Więc e, no na pewno to, to zaburza proces wyceny tak, aktywów. Tutaj, no, no, niektórzy, no niektórzy tak zwracają uwagę, że e, obecne notowania czy kursy akcji w kontraktycznej sytuacji tutaj bez ingerencji banków centralnych mogłyby być niższe. Tak? Nie wiem, czy, czy tutaj odpowiedziałem jakoś na ponad nami. No, tak, no na pewno to jest y, znaczne odejście od takich standardowych operacji otwartego rynku, tak? gdzie, gdzie banki centralne już kupują no, no nie tylko obligacje skarbowe, ale także y, obligacje czy hipoteczne, czy Europejski Bank Centralny obligacje korporacyjne, zdaje się, kupuje. Tak? japoński bank ETF-y, szwajcarski akcje spółek. To może też ten wątek ruszasz, jakby yy, kto na tym zyskuje, kto na tym traci, czy to ma związek yy, z poważnym debatą o nierównościach, jaką na przykład książka Tomasa Pietiego Mhm. E, no, tutaj no, zdefiniowałem ten efekt, tak jak wspominałem, jako efekt dystrybucyjny czy dystrybucyjno-cenowy, więc jest ten aspekt dystrybucji, dystrybucji dochodów, tak? Yy, więc tutaj też jeden rozdział poświęcam właśnie na temat yy, związku między efektami Cantillona a nierównościami dochodowo-majątkowymi tak? I komentuję, że yy, obecne, tak, no bo od lat 80. w OECD widać jednak pewien wzrost tych, że nierówności. I tutaj pokazuje, że on może wynikać yy, właśnie ze zmian podaży pieniądza, tak? Czy, czy widać dosyć istotną, wydaje mi się, korelację między yy, bankami spekulacyjnymi czy, czy bankami na rynkach aktywów które są, które wynikają tutaj i jak argumentuje z tych zmian w podaży pieniądza, a właśnie yy, nie, nierównościami, tak? Że te nierówności rosły zarówno w takich inflacyjnych yy, latach 20. w Stanach Zjednoczonych, yy, jak i tutaj ostatnio przed kryzysem, natomiast kiedy ta, ta bańka na rynkach aktywów pęka, wtedy te nierówności y, maleją. Tak? I tutaj y, no jedną z przyczyn może być to właśnie, y, że jest inna struktura aktywów. Różni ludzie mają różne aktywa i okazuje się, że tutaj osoby najbogatsze, one mają dużo więcej aktywów, których cena wzrośnie wraz z inflacją, tak? Trzymają więcej na przykład akcji, tak? A te akcje są... Yy, więc oni będą zyskiwać powiedzmy na, na tej, yy, na wzroście podaży pieniądza, tak? Czy inna przyczyna może być yy, właśnie dystrybucja od tych ostatnich odbiorców nowych pieniędzy do wczesnych odbiorców, a w obecnym systemie monetarnym tak, tym relatywnie pierwszym odbiorcą jest sektor finansowy. Tak? też jak popatrzymy sobie na, na dane, na stosunek kapitalizacji giełdy do PKB, to też no, widzimy w ostatnich latach y, wzrost. tutaj, czyli argumentuję, że ten wzrost nierówności niekoniecznie musi wynikać z jakiejś y, zawodności rynku, tylko tutaj ze zbyt luźnej polityki monetarnej, tak? więc to byłby jakiś taki dodatkowy argument przeciwko takiej ekspansywnej polityce monetarnej, no zwłaszcza, że ona nie ma już żadnej legitymizacji do mm, redystrybucji dochodów w przeciwieństwie do polityki fiskalnej, no, która jakoś próbuje uzasadniać taką redystrybucję dochodów. Tak? To może w takim razie po ostatnim co na tym wzroście podaży pieniądza w Polsce zrozumieli, jak w Polsce pieniądz dosyć? Mhm. No w Polsce tutaj jakoś tak e, bardzo nie przypracowałem się temu, więc między innymi ze względu na dostępność danych, no to, to myślę, że to będzie w miarę uniwersalny tak, schemat, czyli że sektor publiczny, sektor finansowy, e, te sektory będą będą zyskiwać tak, y, względem innych y, sektorów, czy pewnie też sektor, sektor budowlany tak, y, może zyskiwać, jeśli te powiedzmy nowe pieniądze wprowadzane do gospodarki będą wydawane na tutaj na inwestycje infrastrukturalne i jak powiedzmy tutaj przed euro. Yy, ale też warto powiedzieć, że, że chyba na tle, na tle innych, yy, innych państw czy innych banków centralnych tutaj yy, czy innych banków komercyjnych, tak, ta ekspansja kredytowa w Polsce jest, czy, czy była relatywnie konserwatywna, tak? Niektórzy zwracają uwagę, że to dzięki temu zawdzięczamy odporność Polski na, na, na wstrząsy, tak? I że nie, Polska nie doświadczyła żadnego kryzysu walutowego, bankowego, y, kryzysu 2008 roku, tak nie dotknął Polski, tak? Bo ta ekspansja kredytowa była jednak y, bardziej konserwatywna niż w innych krajach, niż w Estonii, na Litwie, Łotwie, tak? Y, ale też to jest tak, że krytyki hipoteczne są w Polsce ważne i one są jakby bardzo skoncentrowane w kilku miastach. Tak, jakoś, nie wiem, tak właśnie kilka miast przez to, że tam te pieniądze wpływają, wysysają tych wszystkich ludzi z prowincji, bo mogą jeszcze płace oferować i tak taki efekt też w istnieje, tak to teraz myślę. Mhm. A to, to może być, tak? To, to, to byłoby ciekawe do zbadania, tak? I, I to mógłby być dobry temat na jakąś pracę licencjacką czy, czy magisterską, tak? Aby yy, napisać, aby odnieść może trochę efekt Antigona do rynku polskiego czy do, do, do Polski, tak? Tutaj się nie zgłębiałem specjalnie w to, jak to wygląda. Y, struktura aktywów polskich y, banków komercyjnych no chyba krytyki podatne chyba ciągle. No chyba też całe te pieniądze. Yy, ale my i chyba tak jest, że kilka miast 80% mhm. wartości tych mhm. kredytów. No yy, ale też jeszcze wspominałeś w książce, że w Polsce dziwnym, dziwną formą yy, wzrostu podaży pieniądza jest na napływ środków. Unijnych, tak. Rzeczywiście, nie wiem, czy, czy w książce chyba jest, wniknięcie piesku na na pewno jest yy, w rozprawie, tak, że właśnie jednym z głównych determinant tutaj po prostu yy, podaży pieniądza, tak, yy, w Polsce był właśnie napływ środków unijnych, tak, które to później są wymieniane przez Narodowy Bank Polski, tak, te środki na, na złoto polskie. Już od je wydaje rzeczywiście do banków. Do banków, tak. Tutaj pamiątka. Jak osoby zagrożone tym, żeby e, że są w, wśród tych właśnie nie w sektorze finansowym, nie w sektorze publicznym, tylko wśród tych, którzy... Czyli o postaci w kolejce. Tak, tak się bronić przed e, tym efektem, czy mm, odchodzić od, e, znaczy unikać, e, o ile to możliwe, po prostu rozliczeń w tych państwowych walutach, czy co, czy co innego? Mhm. No to jest dobre pytanie, tak, czy, czy można je uogólnić, tak jak, jak co to się bronić przed inflacją, tak, czy przed skutkami inflacji, tak, y, to pewnie najlepszym rozwiązaniem, tak, y, byłoby zakup aktywów, których wartość rośnie wraz z inflacją, tak. y, Więc dzięki temu można się zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami. Jakie to będą aktywa, to już Także nie chcę tutaj <clears throat> mówić, jak niektórzy uważają, że złoto dobrze chroni przed inflacją i kupowali akcje. Myślę, że, że to była odpowiedź na to pytanie. Jeśli nie ma pytań, to ja pozwolę sobie zakończyć yy, naszą rozmowę. Yy, książkę będzie można nabyć po spotkaniu. Yy, co Państwo rekomenduje Arek, jeśli tylko mieli Państwo styczność z jego publikacjami, na przykład Pan jest bardzo systematycznym myślicielem i pisarzem, w związku z czym tematy potrafi rozgryźć do bardzo drobnych szczegółów i w tej książce i w artykułach nie tylko przy argumentacji spotkałem Państwu po pierwsze, po drugie i po trzecie, ale też nawet po siódme i po ósme, co się rzadko zdarza. Całość wywodu jest Y, bardzo czytelna, y, jakiś naturalny talent do klasyfikacji y, i typologii tutaj bardzo ładnie jest zaprezentowany, więc bardzo Państwa zachęcam do zakupu lektury tej książki, która nie jest długa i można ją spokojnie w kilka godzin przeczytać. Jest to książka naukowa, ale wszystkie terminy są systematycznie wyjaśniane, więc najbardziej można ją przeczytać. 189 stron. Tak. Stron złotych? Jeszcze powiedzmy, że miał doktorat? A doktorat miał y, ponad 400. Y, dokonałem znacznych, znacznych cięć. Y, I, a to jest o tyle ciekawe, tak, że książka jest dwa razy cieńsza, powiedzmy doktoratu, a jeszcze dodałem aneks o Cantiloni. Także, Także to, to jest na pewno dużo lepiej się czyta yy, i na pewno i wydaje mi się, że swoje myśli wyraziłem też yy, lepiej niż tak jak tutaj Państwu dzisiaj yy, to słownie starałem się przekazać, tak więc mm, na no, gorąco zachęcam. Tak? tak? Z drugiej strony masz już wydanie drugie rozszerzone gotowe, tak? Gotowe, tak. Książkę będzie można tak w promocyjnej cenie 30 zł na no, Zachęcam.